Как можно не любить зиму? Грязь, слякоть, э, узкие обочины. И все бикают, нервничают, переживают. Очень прекрасно все, и светло, ярко, приятно.